Evet, önce bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet, e, ben Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı. E, yedincisini yapacağımız orkide yürüyüşünün e, tanıtmak amacıyla bugün buraya bu orkide vadisinin buralara gelmiş bulunuyoruz. E, programınız kaçta başlayacak başkan? Ne kadar yürünecek? E, neler var o gün? gelecek olan kişileri bekleyen bu yürüyüşte neler bulacaklar? Evet, 26 e, Şubat 2017 Pazar günü saat 9'da Lefke Avrupa Üniversitesi önünde saat 9'da buluşuyoruz. E, o gün orada bir folklor gösterisi olacak. Folklor gösterimizin ardından e, kısa bir e, konuşma yapılacak. Konuşmanın ardından e, güzergahla alakalı olarak e, arkadaşımız e, bilgi verecek. Ondan sonra da saat 10 itibariyle bu e, Yürüyüş, o, orkide yürüyüşümüz bu istikamette devam edecek. Evet, e, Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'nin bu sene yedincisi e, gerçekleştirilen e, ve geleneksel haline dönüşen bir Orkide Vadisi yürüyüşü var. Geçtiğimiz sene Sayın Başkan daha önce söylediği gibi yoğun bir katılım olmuştu. 300'e yakın misafirimiz gelmişti geçtiğimiz yıl. Bu yıl yine yoğun bir katılım bekliyoruz. Yürüyüşümüz saat 10'da başlayacak. İlgili arkadaşlarımız öncelikle katılan misafirlerimize parkur hakkında bilgi verecekler. Ve e, yürüyüşümüz tam da bu noktadan başlayacak. Yani Lefke Avrupa Üniversitesi'nin e, sol tarafından e, başlanacak olan giriş kapısından başlayacak yürüyüşümüz. Yaklaşık 6.7 yani 7 kilometre yakın bir parkur. 2-2,5 saatlik bir tempoya göre bir yürüyüş bekliyor misafirlerimizi. E, güzel bir gün geçirmek isteyenler e, bölgemize gelsinler. Kesinlikle pişman olmayacaklar. E, bizler farklı dönemlerde yani Ocak, Şubat, Mart döneminde baktığımız zaman 20'nin e, üzerinde orkide türünü bu parkurda tespit ettik. Dolayısıyla adı da oradan geliyor. Orkide Vadisi. Ve her yıl bir gelenek oldu. Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği bu yıl yedincisini yapacak. Ve yine gelen misafirlerimiz 15'e yakın orkide türünü 26 e, Şubat'ta bu parkurda gözlemleyebilecekler. Havamız güzel, parkurumuz güzel. Herkesi bekliyoruz. 26 Şubat pazar günü yapacağımız geleneksel olarak düzenlediğimiz ve yedincisini gerçekleştireceğimiz e, orkide gözlem yürüyüşünü bu e, ismini derneğimizin koyduğu Orkide Vadisi'nde gerçekleştiriyoruz ve buradan bütün halkı saat 9'da Layu Kapısı önünde buluşmamız için davet ediyorum. O gün orada folklorumuz e, e, tekrardan e, söyleyeyim folklorumuz oynanacak. Ondan sonra kısa konuşmalar olduktan sonra herkese katılım belgeleri de verilecek. Ve yürüyüşümüz saat 10'da tam 10'da oradan hareket edip Orkide Vadisi'ne doğru gideceğiz. Herkesi pazar günü burada eğlenmeye, gezmeye davet ediyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan. E, efendim 26 Şubat'ta herkesi Orkide Gözlem Yürüyüşü'ne davet ediyoruz. E, buradan misafirlerimize su ikramımız, meyve suyu ikramımız, sandviç ikramımız olacaktır. Şimdiden katılacak olanlara çok teşekkür ederiz.